သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒိုရလဆလာပြီကျန်12ရက်2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလပမြို့နယ်ကိုရက်ွက်ကျော်သူလန်း52ကြိမ်မြောက် တရိယတနာရခိတဓမ္မယုံ၌ဆင်းရဲခြင်းပါဖြစ်လို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုများအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝဣ ချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာတက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကို ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ် ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဝဒနံချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာဆင်းပြတော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ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 စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့၏လက်စဲလိစားမှုညာအပိုင်း6စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေမှာလည်းပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။တခါတည်းအဆိုးကအကောင်းလိုလိုထင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလှည့်စားသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အကောင်းနဲ့အဆိုး ဘယ်ဟာကအကောင်ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးသိတတ်ဖို့အဆိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်အဆိုးဘယ်လိုအနေထားဖြစ်ရင်အဆိုးဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်ထို့သောသိဖို့ရာအတွက်တတိဟာအမှန်တမ်းအရေးပါပဲပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တတိမရှိလို့ရှိရင်ပညာမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့အရာရာတတိဆိုတာရှိကြရတယ် တတိတရားရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်ဘုဇင်9ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကတတိကိုထိတ်ကထားပြီးတော့ဟောထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးအတိညာရဖို့အတွက်ဘောဓိအင်္ဂါလို့ဆိုတဲ့အတိညာရဲ့အကြောင်းသို့မဟုတ်အတိညာရဲ့အထောက်ကူတရားတွေဟာ9မျိုးရှိတဲ့ထဲ အဲ့ဒီအထောက်ကူ9မျိုးထဲမှာတတိကိုထိတ်ဆုံးကထားပြီးတော့ဘုဇင်9ပါးမှာဟောကြားတာဂျန်နဲ့6ခုနှစ်စုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မဝိစရာတဲ့ဒါကပညာဝီရိယဆိုတာဒါတော့ဝီရိယပီတိဆိုတာလည်းပီတိအဲ့တော့ပညာရယ်ဝီရိယရယ်ပီတိရယ်ဒီသုံးခုကလှုပ်ရှားတဲ့အတိုင်းထားတစ်ခုရှိတယ် ငြိမ်သက်မှုမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့တွန်းအားပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နေတဲ့အခါမှာလေတတိလိုအပ်တာပဲဒါကြောင့်မို့တတိကိုထိတ်ကထားပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ဆိုရင်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတာမင်ညလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့ ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှန်လက္ခဏာတွေနဲ့အများဆိုင်လက္ခဏာတွေဆိုတာကိုသိရှိဖို့ရဓမ္မကိုစီစစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရတတိနဲ့ရှေးဥစွာအာယုံကိုရယူထားပြီးတော့မှပညာဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားတာဖြစ်လို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလေတတိဆိုတာရှိထားနောက်တစ်ခါဝီရိယစ조사အထုတ်ပြီးဝီရိယဆိုတာ မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မလာအောင်ဒါတတိနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေမှုဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုဆိုတာလေတတိနဲ့ဆောင်ကြည့်နေရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှုဆိုတာကိုလည်းတတိနဲ့ဆောင်ကြည့်ရဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးပွားလာအောင်ဆိုတာလေတတိနဲ့ဆောင်ကြည့်ရ ဒါကြောင့်မို့ဝီရိယလို့ဆိုရဲချိုးပမ်းအထောက်မှုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလဲတတိဆိုတာရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးတတိဟာအရာရာမှာအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့ပညာအတွက်လည်းလမ်းခင်းပေးတယ်စ조사အထောက်မှုဝီရိယအတွက်လည်းလမ်းခင်းပေးတယ်လို့တရားဓမ္မရဲ့တဘာဝတွေကိုသိရှိလို့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလည်း တတိမကဲမကွာဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာ၃မျိုးရဲ့အခြေအနေပညာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပိဋိရဲ့ဆိုတာအတိညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့မလွန်ကဲအောင်တတိကထိန်ချောင်းပေးထားပုံမှန်သွားနောက်တစ်ခါနောက်၃ခုအစုကိုကြည့်လိုက်အောင်မလားဟောပတ္တတိတဲ့တမာတိတဲ့ဥပိ္ပခာ အတ္တတိဆိုတာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားတာငြိမ်းချမ်းသွားတာစိတ်ထဲမှာပူပန်မှုမရှိဘူးစိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားတာနဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းမှုလည်းရသွားတယ်အေးချမ်းငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါလို့အေးချမ်းငြိမ်သက်သွားတာဆိုတာလေတတိရှိရနောက်တစ်ခါစိတ်ကလေးအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုစည်းပြီးတော့စိတ်ဖြစ်သမျှဟာဒီအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်တယ် ံပိန္ဒနာရတောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတမာရီရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာသမျှသို့မဟုတ်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေစုပြီးတော့ဘယ်ပေါ်မှာကြာရောက်ရမလဲဆိုရင်မိမိဥတီထားတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာကြာရောက်တယ်စုပြီးတော့ကြာဆိုပါစို့တပင်းကြီးတပင်ပေါ်မှာငှက်တွေဟာပြုံပြီးတော့နားသလိုပဲအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပြီးအလုံးလုံးကြာတယ် အဲ့ဒါကိုတံပိန္ဒနာရတာစုပေါင်းပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။တမာတိကစိတ်စေတသိက်တွေအာလုံးဒီအာယုံပေါ်မှာစုပြုံကြရအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့ဒါလို့တမာတိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိယရှိရ။အဲ့တော့တမာတိဆိုတာလဲအမတမငြိမ်သက်တဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ခုဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဆိုတာဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွန်းမထွက်အောင်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် over မဖြစ်အောင်ပေါ့လွန်ကဲတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဥပေက္ခဆိုတာထိမ့်ညိပေးတဲ့သဘောဒါလည်းငြိမ်သက်မှုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲတတိယရှိရဒါကြောင့်မို့လို့တတိယဒီအစုနှစ်ခုပညာဝီရိယပိဋိအစုကလှုပ်ရှားတယ်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခဆိုတဲ့အစုကငြိမ်သက်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့အစုနဲ့ငြိမ်သက်တဲ့အစု ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညိပေးတာဘသူထိမ့်ညိပေးတော့ဆိုတတိပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုဇင်9ပါးမှာတတိဟာထိမ့်ခွင်လိုက်ချိန်ခွင်လှရလို့ပဲထိမ့်ညိပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းလေးမသွားစေရဘူးဟိုဘက်ကလည်းလေးမသွားစေရဘူးဒီဘက်ကလည်းပေါ့မသွားစေရဘူးအလေးအပေါ့ညီးနေအောင်ချိန်ခွင်ရှာကထိမ့်ညိပေးထားတယ်လို့ပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိကိုအလေကောင်ကထားပြီးတော့ တတိကိုထိတ်ကထားပြီးတော့ဒီဂရုနှစ်ခုထိညှိပေးတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့တတိရှိမှအရာရာကိုသိနိုင်ပညာသိရှိဖို့လည်းပဲတတိကလမ်းခင်းပေးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်စဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်တတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတဘာဝတရားကိုဟိုခွဲခြားပြီးတော့အကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်လာနိုင်ဘူး တတိမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာမဖြစ်လာဘာလို့လို့ဆိုတတိမမူရင်ဂူမမြင်ဘူးဆိုမမြင်မှမမြင်တော့တာအတိဉာဏ်တွေကမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုသိနိုင်မှာဒီသဘာဝတရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုလည်းမသိနိုင်ဘူးဒီသဘာဝတရားရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုလည်းမသိနိုင်တွင်ပြင်လက္ခဏာလည်းမသိနိုင်ဘူးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ အဲ့တော့ပညာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတတိမပါရင်သိမှုပညာမဖြစ်ဘူးအရာရာမှာတတိထားကြဒါကအင်တမတ်ခဲရင်နေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးရွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံးရွေးတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်ထားအဲ့ဒါတောင်မှပဲလူတိုင်းမရွေးတတ်ဘူးတဲ့နော်လူတိုင်းမရွေးတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရွေးတတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင် အကောင်းနဲ့တူတဲ့အစိုးတွေအစစ်နဲ့တူတဲ့အတုတွေကအများကြီးရှိတာပေါ့အစစ်နဲ့တူတဲ့အတုတွေအများကြီးရှိတယ်အစစ်နဲ့အတုမခွဲတတ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပွဲစားနဲ့တွားပြီးဝယ်ရတာကြည်ထက်တဲ့လူနဲ့ကြည်ခိုင်းပြီးတော့မှဝယ်ရအနုဘကိုယ့်ဘာကိုသွားဝယ်လို့ရှိရင်တော့အတုကြီးတွေရလာတတ် ရွှေဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရွှေစစ်နဲ့ရွှေထုအစစ်နဲ့အတုဆိုတာဟာအတုဆိုတာအစစ်ကိုတုထားလို့အတုခေါ်တာလေတုတယ်ဆိုတာတူအောင်လုပ်ထားတာလို့ပြောတာတူးနေတယ်တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးတမန်အသိနဲ့မသိနိုင်မသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေတုကြည်နေကြလူကသိ၊ကင်နေကြလူကမှသိတယ် တော့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အစစ်တုခွဲပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့မှမတိဘူးဟိုအစစ်တုခွဲနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင် အတုကအစစ်ရောင် ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားလို့အစစ်မရပဲနဲ့အတုပဲရသွားတယ်ဆိုတာဒါလောကမှာလည်းပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာအမတမအရေးကြီးတာဒါလည်းမကဘူးတခြားပစ္စည်းတွေလည်းပဲအစစ်အတုရှိသေးတယ်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတို့စိန်တို့ကျတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော် ဒီပြင်ຢာတွေလည်းပဲအစိတ်တူရှိသေးတာပဲအစိတ်တူဟာအကောင်းနဲ့ဆိုအစစ်နဲ့အတူမခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အစစ်ကိုမရပဲနဲ့အတုနဲ့ပဲစခန်းသွားနေရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလို့အစစ်တူခွဲခြားတတ်အောင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်တတိအဲ့ဒီတတိနောက်ကနေပညာလိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတိမှမဖြစ်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတတိဖြစ်လာလို့ရှိရင် ပညာဟာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိမှမရှိရင်ပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝ chance မရှိဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတုတွေရဲ့အစိတ်ကိုလှည့်စားသွားတာမျိုးတွေမဖြစ်ကြရအောင်လှည့်စားမှုဆိုတာသဘာဝတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုခံရတာလူတယောက်ရဲ့လှည့်စားမှုခံရတာနော်အချင်းချင်းရဲ့လှည့်စားလိမ်ညာမှုခံရတာ ဘယ်လှည့်စားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့တဘာဝတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုကပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့နော်လူချင်းချင်းလှည့်စားတာတို့လိန်ညာတာတို့ကလည်းလောကမှာအများကြီးရှိတယ်လူချင်းချင်းလှည့်စားသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲခံကြရတာပေါ့လူတွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလည်းအလှည့်စားမှု မခံရအောင်အလိန်ညာမခံရအောင်တတိထားကြရတယ် ဆုံးမဩဝါဒပေးကြတယ်အေးမင်းလိန်တတ်တဲ့လူတွေကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တတိထားအလိညာမခံရစေနဲ့အခုကိဆိုပိုဆိုးတယ်နော်အခုကိပိုဆိုးတယ်ဆိုတာနိုင်ငံရချသွားပြီးတော့အလုံးလုံးချင်တယ်ငွေရချင်တယ်ဆိုလားငွေရမယ်အလုပ်သွင်းပေးမယ်ခေါ်သွားလိုက်တာနော်ခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတိအိမ်မှာအတ္တလိုလိုပါလိုလိုနဲ့ရောင်းစားသွားတာတွေခုခေတ်ရှိတာပေါ့အဲဝိတ္တမကြောက်စားကိုယ်ရောင်းတာတောင်ရောင်းမှမသိလိုက်ဘူးကုညီတွေထင်နေတာနော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်တိမ်မွေးတယ်လို့ပြောတာလှုပ်တဲ့ကင်တဲ့ဟာတိမ်မွေးရောင်းစားတာရောင်းစားမှမသိလိုက်ဘူးသူအကူညီပေးနေတယ်အလုရှာပေးနေတယ်လို့ထင်တာနောက်မှ ရောင်းစားမှမသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ လိမ့်လိလိစားမှုဆိုတာလူချင်းချင်းမှလည်းလိမ့်လိလိစားမှုတွေရှိတယ်ပစ္စည်းနဲ့လိမ့်လိတာရှိတယ်နော်အပြောအဆိုနဲ့လိမ့်လိတာရှိတယ်ဘယ်လိမ့်လိလိစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမဖြစ်ဘူးအဆိုးတွေလေလိစားမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်တာကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီမဲ့ပူကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်မှုကဘာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့တရားဆိုးတွေရဲ့လှိစားမှုကိုခံရပြီဆိုရင်ပူဒုက္ခရောက်တယ် ဥပမာမဲ့မေတ္တာနဲ့ရာဂနော်မေတ္တာနဲ့တဏှာရာဂတဏှာရာဂဆိုတာအဆိုးတရားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီအဆိုးတရားကိုမေတ္တာလို့ထင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတရားကိုအာပေးအာမြောက်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဆိုတာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်မဖြစ်လာဘူးအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ခုကဆင်းဆင်းလေးတူတယ် ဒါကြောင့်မို့အရက်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းရောထွေးပြီးတော့သုံးညသူ့မေတ္တာရှိတယ်ငါမေတ္တာရှိတယ်တကယ်ကတော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်တကယ်မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေတ္တာအစစ်ဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမှမေတ္တာလို့ခေါ်တာတကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတယ်တခါတရံကျတော့ရောထွေးမှုလေးတွေရှိတာပေါ့တဏှာရဲ့သဘောကဒီ ချစ်ခင်တာချင်းတူတူပဲတဏှာကလည်းချစ်ခင်တာပဲမေတ္တာကလည်းချစ်ခင်တာအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမှာမရွေးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာချစ်လားမေတ္တာချစ်လားမရွေးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏှာမှာအဖြစ်များတာကတဏှာချစ်ကပိုများအဲ့တော့မေတ္တာရအောင်ဆောင်ပြီးတော့တဏှာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တွေ့ရပြော ဒါမို့ရထက်တော်မှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာတကယ်ပြမစိုးတရားထဲမှာပါတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပေက္ခတွေကမေတ္တာမှာမဟုတ်တာဘယ်လိုကြွားချတာတော့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာချစ်နဲ့တဏှာချစ်ကဘယ်လိုကြွားချတာတဏှာချစ်ကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်တာမေတ္တာချစ်ကသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်တာဟောမတူဘူးနော် ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတာကတဏှာจิตသူ့အတွက်စဉ်းစားတာကမှမေတ္တာจิตဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုမတူညီတာအဲ့ဒါလို့မတူညီုံနဲ့မကဘူးတဏှာจิตရဲ့နောက်ွယ်မှာပူပန်မှုတွေလာတယ်မေတ္တာจิตရဲ့နောက်ွယ်မှာပူပန်မှုမလာဘူးတန့်စင်တယ်ဖြူစင်တယ်နော်ရိုးရှင်းတယ်တဏှာချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှုပ်ပွေတယ်ဒီလိုဟာတွေလာတာ အဲ့တော့မတူညီတဲ့သဘောလေးတွေကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှည့်စားမှုနဲ့ဆုံးသက်သွားတာအလှည့်စားခံရပြောတော့တော့မေတ္တာ ဖြစ်တာကတဏှာဟောကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒါနမူနာအနေနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတာဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားမှုလေးတွေဟာတဘာဝတရားတွေထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒီကနေ့လှည့်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားစရာလေးတွေကိုပြောပြ စင်စင်တူပြီးတော့လှည့်စားတတ်တာတဘာဝချင်းသွားတူတာလေးနှစ်ခုပြောဝိမန္တနာပฏิရူပေနအတ္တတိယံဝင်စေတိတဲ့ဒါမူရင်းချမ်းမှာဆိုတဲ့စကားလေးကိုအရင်ပြောဝိမန္တနာပฏิရူပေနစူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်ဆိုတဲ့စင်တူသဘောအားဖြင့်အတ္တတိယံ အယုံအကြည်မရှိခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားက ဝင်စေတိလှည့်စားသွားတယ်ဝိမန္တနာဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အယံလက်မခံစူးစမ်းတယ်ဆင်ញင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတယ်မကောင်းလားကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတာပဲဝိမန္တဆိုတာပညာကိုပြောတာစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာ investigation investigating knowledge investigation ဆိုတာ ဘယ်ရာမှပြုတ်ခနဲ့လက်မခံဘူးစဉ်းစားအလုံးကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားတာမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်စဉ်းစားတဲ့နေရာတွေမှာစဉ်းကိုစဉ်းစားမစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုဟာသူ့အတိုင်းတာရစဉ်းစားတဲ့အရာကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရမယ့်အချိန် အရာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကောင်းပဲဆင်ញင်စဉ်းစားမှုတွေကလွန်ကဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအတ္တတိယဘာကိုမှမယုံတော့ဘူးဆိုရဲအစိုးတရားဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားစဉ်းစားလုံးအကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုမှမယုံတော့ဘူးဖြစ်သွားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပါစို့ဒီပိဋကသုံးသွယ်နိကေ၅ပြတပခန္ဓာပေါင်း7400ဆိုတာ စာပေအနေနဲ့စာအုပ်တွေဒီကနေ့ထိမှရှိတယ်ရှိတော့စဉ်းစားတဲ့လူကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဖျားပွင့်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိစဉ်းစားမှာပေါ့လေသူတွေးမှာပေါ့နော်ဘယ်သူသိဘယ်သူကလက်ခံလာတာဒါဖျားဟောအစ်စ်ဆိုတာဘယ်သူကပြောနိုင်လဲဟောဒီလိုတွေးတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒါတွေမယုံဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြန် ဒီလိုဆိုလို့တာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဖះပွင့်သွားတယ်ဘယ်သူမြင်လိုက်လဲခုခေတ်ကတူတယ်ဘယ်သူမှမြင်ဘယ်သူမှမမြင်ကမ္မနဲ့လေဖះပွင့်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုမမြင်ရတာတစ်ချိန်တော့ပကံမျိုးတော်ကြီးစီကားတိုက်ရိုက်ပြီးပကံနေပြီးတော်ကြီးမှာ အနောထာဘရင်ကြီးရှိလာခဲ့တယ်ချမ်းစစ်မင်းကြီးတို့ရှိလာခဲ့တယ်ဘသူဘသူမြင်လို့လဲနော် ဘယ်သူမြင်လို့ဆိုသူကတော့မြင်ဘူးခုခေတ်ရှိတဲ့လူတွေတယောက်မှမြင်ဘူးတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့မမြင်ဘူးတာနဲ့သူကစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်ဟာမှလက်ခံမှုမရှိဘူးမယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးမှာကို့အဖေတောင်ကိုမယုံတော့ယုံရလို့လားကို့အဖေကဘာလို့လဲဆိုကိုမမွေးခင်အဖေမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးဘူးလေမမြင်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ကို့အဖေတောင်ကို သူများကဒါနဲ့အဖေလို့ပြောလို့ယုံဝါဒဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့ဒါပဲအတ္တတိယစဉ်းစားလွန်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ကြမှာယုံရမယ်ဆိုတော့အဖေကလက်တွေ့မှာမဟုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဖေလို့ပြောလို့ရမှာတော့မယုံကြည်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လောကမှာ လက်တွေ့မျက်တွေ့မဟုတ်လို့မယုံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာမယုံစရာတွေကအများကြီးတဲ့အကုန်လုံးမယုံကြည်စရာတွေကြီးပဲမတည်ခင်ကငါတို့ဟိုဘွားကလာခဲ့တယ်ဆိုတာရောဘယ်သူကပြောတာတော့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ဖြစ်အောင်မယ်တဲ့ဘဝမှာ ပြန်မွေးမယ်ဆိုတာရောဘယ်သူကပြောတာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုလက်တွေ့ပြနိုင်တယ်လဲလို့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒကိုအစွမ်းအစွမ်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာ ဒါဝိမန္တနာစူးစမ်းလွန်အားကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအတ္တတိယမယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာတခါတလေယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်လေယုံကြည်မှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေလူချင်းချင်းလည်းရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့အခါယုံကြည်ကြရတာမဟုတ်လားကြတော့ယုံကြည်တော့ရော အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟောယုံကြည်မှုက အမှားကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆင်ញင်မှုဆိုတာမရှိရဘူးမဟုတ်ရှိရအတိုင်းဓာတစ်ခုတည်းရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆိုပါစို့တမပင်ကတမရွက်ကလေးတွေ့ရကိုခူးခူးပြီးတော့ဇက်ထဲမှာဝါးကြည့်လိုက်ရှားပေါ်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခါတာသိတယ်ခါတာသိတော့ဒါလက်တွေ့မှာယုံမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာဒီ ပစ္စခနဲ့အနုမာနဆိုတဲ့အထဲမှာသူကပစ္စခတစ်ခုပဲလက်ခံပစ္စခဆိုတာလက်တွေ့သိတာအနုမာနဆိုတာလက်တွေ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ inference မှန်းဆပြီးတော့သိတယ်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရာရာဟာပစ္စခနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအနုမာနနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ရတာအနုမာနကမမှန်ဘူးလားလို့ဆိုမှန်တယ်ကဲတမရွယ်ကလေးကိုဝါကြည့်တဲ့အခါဒီတမရွယ်လေးခါတာကိုသိလိုက် နောက်ဓမ္မရွက်တွေကိုလက်တွေ့ဓမ္မကြတော့ तू ကဝါမကြည့်ပဲနဲ့ဒီဓမ္မရွက်တွေခါတယ်လို့ तू ဏီကုံချုပ်လို့မရ conclusion လုပ်လို့မရအကုန်ဝါနော်အကုန်ဝါပြီမှဒီဓမ္မပင်ကရှိတဲ့ဓမ္မရွက်တွေခါတယ်လို့ तू ပြောလို့ရမယ်လေဘာလို့ तू ကလက်တွေ့မှာယုံတာကိုဒီလိုဆိုလို့တာအနုမာနဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာကြတော့ဒီဓမ္မရွက်ဝါလို့ရှိရင်အေးဒီပင်ကပေါက်တာဒီအကိုင်းမှာရှိတာ ဒါအရသာတူတူပဲလို့ဟောဆုံးဖြတ်တာမမှန်ဘူးလားဒါအနုမာနနဲ့ဆုံးဖြတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကဲခလန်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့တော့ဆိုမိโกတွေတလူလူထမိโกတွေမဲကနေမဲကနေတက်လာနော်အဲ့တော့မိโกတွေတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလူကမိโกပဲမြင်တာမိမမြင်ဘူးအဝေးကလူကကဲဒါကို လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟေးဟိုမှာမီးလောင်နေတယ်လို့ပြောရင်မှားလားမှန်လားမီးမမြင်မဲနဲ့ तू မီးလောင်နေတယ်လို့ပြောတာဘာကိုမြင်တာတော့ဆိုမီးကိုမြင်တခုခုမြင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်မီးကိုဆိုတာမီးကထွက်တဲ့ဟာမီးကိုမြင်တာနဲ့မီးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့မိကိုမြင်မိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါအနုမာနလက်တွေ့ဓမ္မကြတော့သွားကြည့်ရအောင်ပဲမိကိုမြင်ဖို့ မကြည့်ရင် तू ပြောလို့မရဘူးလေအေးတခါတည်းခါကြတော့မိကိုကလည်းပဲဟိုအောက်ကနေပြီးတော့အခိုးတွေဒီစိတ်ုံခေါင်းနိုင်ငံထွက်နေတဲ့မိကိုကြတော့လည်းမီးလောင်နေမှာမဟုတ်တာဟိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီအနုမာနဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကဒီလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာ မမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အကုန်လုံးမှန်တယ်လို့တော့မဆိုပါဘူးသို့တော့ပစ္စကညာနဲ့အနုမာနညာဒီနှစ်ခု ရှိကိုရှိရတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာလက်ခံရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဝိမန္တာလို့ဆိုတဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုတွေဒါအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအရာရာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အတ္တဓိယဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုခင်းမဲ့ခြင်းအကုသိုလ်တရားက လှည့်စားသွားနိုင်လေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရာရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုစားစူးစမ်းသင့်တဲ့နေရာသာစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းရမယ့်နေရာကိုစူးစမ်းเสียရမလိုဘူးလက်ခံယုံကြည်ရမယ့်နေရာကိုလက်ခံယုံကြည်မှုနဲ့တွားရမတွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ကဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကဘာတော့ဆိုတရားကိုပညာဆောင်မှလမ်းဖြောင်းတယ်ပညာကိုတရားဆောင်မှလမ်းဖြောင်းတယ်ခုနကဝိမန္တာဆိုတဲ့ပညာကိုတရားကဆောင်အောင် တရားကထိမ့်ညှိပေးရထိမ့်ညှိမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာကလွန်ကဲသွားပြီးတော့တရားကရော့မွဲသွားအားနေသွားအားနေသွားတဲ့အခါကျအရာရာမယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်ကောက်ချစ်စင်းလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သွားတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပေးထိမ့်ညှိမပေးလို့ရှိရင်လေဒီအရာနှစ်ခုဟာ ဝိမာန်သာလို့ဆိုတဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုသည် အကောင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့နောက်ဆုံးမှလွန်ကဲသွားတဲ့အခါမှာအတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားနိုင်သေးတယ်လွဲမှားသွားစေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကလှည့်စားမှုလေးတစ်ခုအဲ့တော့အမှန်ကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တတိဝိဇ္ဇနာတိဝိမန္တနာဆိုတဲ့ဒီစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုလေးကအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလှည့်စားသွားနိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးကိုကြည့်အတ္တဓိပတိယပฏิရူပိနမိမိကိုယ်ကို အလေးထားတယ်အဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတုသဘောအားဖြင့် ကရုဏံဆရာသမားတို့ရဲ့အနုတာတဏိယဆုံးမဩဝါဒကိုအပဒက္ခိနဲ့ဂဟိတာ တလေးတစားမှတ်ယူခြင်း မရှိသည်အဖြစ်ကဝင်စေသည့်လှည့်စားသွားတတ်သည်ဆရာရဲ့စကားကိုဆရာတွေရဲ့အဆုံးအမတလေးတစားမှတ်သားကြရတယ်မိဘကဆုံးမရင်လည်းပဲလေးလေးစားစားမှတ်သားကြရတယ်လူကြီးသူမကဆုံးမရင်လည်းပဲ တလေးတစားမှတ်သားကြရတယ်ဒါအကောင်နော်တလေးတစားမှတ်သားရတယ်လေးလေးစားစားမရှိဘူးမမှတ်သားဘူးဆိုလို့ရှင်အကုသိုလ်ပဲမကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့မကောင်းတဲ့အနေထားလူကြီးသူမရဲ့ဆုံးမစကားကို အလေးနဲ့မထားဘူးမှတ်သားနာယူမှုလိုက်နာမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးနော်နောက်တစ်ခါတစ်ခုကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကအတ္တဓိပတိယ လူဆိုတာကိုကောင်းမှုရအဓိကဒီအတ္တဒီပရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုကောင်းမှုရအဓိကကိုကိုကောင်းအောင်ကိုကိုကိုအဓိကထားပြီးငါကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုကောင်းမှဖြစ်မယ်ကိုကောင်းခေါင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူးဟုတ်လားကိုကိုကိုအဓိကထားပြီးတော့အလေးထားပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းစားအောင်ကြိုးစားကောင်းအောင်ကြိုးစားဒီလိုကိုကိုကိုအလေးထားပြီးတော့ မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဒါကိုအတ္တဓိပတိယလို့ခေါ်တယ်အမှန်တမ်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုအဓိကထားတယ်လေကိုယ်တိတ်ခါကိုလုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်နော်ကိုယ်တိတ်ခါကိုလုံအောင်ငါလိုလူကောင်းတယောက်ကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟောအတ္တဓိပတိငါလိုမိကောင်းဖခင်သာသမီတယောက်ကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးနော်ငါလိုမျိုးရိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးအောက်တန်းကြတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုတာ ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိကထားတဲ့အဓိကထားပြီးပြုပြင်တာကိုအတ္တဓိပတိယလို့ခေါ်တယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရာရှိရကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးထားလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာတွေကိုပြစ်ပင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတတ်တယ်ကိုကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်သူစကားမှနားထောင်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကလွန်ကဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆို ဆရာသမားတွေမိဘတွေအဆုံးမဩဝါဒပေးတာတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အော်လှည့်စားသွားတာပြောတယ်။နော်အကောင်းလို့လို့နဲ့အဆိုးဖြစ်သွားပြီလေ။အတ္တဓိပတိယဆိုတာကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းနေတာကိုယ့်ကိုကိုအလေးထားတာမှန်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ကိုလေးထားလေးထားတယ်ဆိုတာတိလရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။တမာရရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကိုယ့်ကိုအဓိကထားထားပြီးတော့ကြိုးစားတယ် ကိုယ့်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကရှောင်တယ်ဒုစရိုက်တွေမလုပ်ဘူးကျင့်သိက္ခာတွေမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တယ်ကောင်းတယ်ဒီအစဉ်သို့တော့အဲ့ဒါလွန်ကဲလာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကိုသာပဓာနာဆိုတဲ့အတွေးများလာတဲ့အခါကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံရှာမရှိနေဖြစ်ဟုတ်လားနော်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်နော်ငါ့ကိုပြောစရာမလိုဘူးလို့ ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်တွေရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်ခြင်းလက်ခံခြင်းကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာကွယ်ပါသွားတယ်ကိုယ့်ကိုအလေးထားလွန်အံ့ချိလာတဲ့အခါကျတော့အဆင့်ကဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့အကောင်းကနေဆိုဖြစ်သွားအကောင်းကနေဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်စားခံရတာပဲပေါ့လက်စားခံရတာအစွန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှ ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး အကောင်းတော့အဆိုးဖြစ်တယ်လေအဆိုးရောက်သွားရင်လွန်ကဲလို့ရှင် အကောင်းတည်ပင်အဆိုးဖြစ်သွားကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျဗမာစကားတော်ရှိသေးတာပဲနော်အင်းညိုရင်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ချိုးတွေနင်းကန်ခတ်တာဘာလို့ငတိုင်းများတော့ဟင်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြသေးတာနော်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်ယုံလောက်ပဲလောက်ရတယ်ပို့သွားလို့ရှိရင်အကောင်းကအဆိုးဖြစ်သွား ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့အကောင်းလို့ပြောပေမဲ့လို့အဆိုးပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းကိုအကောင်းနဲ့ပဲရပ်တန့်မှုအဆိုးဘက်ကိုကူးမတော်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုရင်တတိပေးချက်တွေပဲပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဓမ္မာဓိပတိယဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မာဓိပတိယဆိုတာဓမ္မကိုအဓိကထားဓမ္မကိုလေးစားတယ်ဓမ္မကိုအဓိကအဓိအဓိကထားပြီးဓမ္မကိုလေးစားကိုကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မနော်ရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့ဓမ္မပရိယတ္တိဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မသီလသမာဓိပညာဓမ္မတွေကိုအဓိကထားနောက် လောကရဲ့သဘာဝလောကဖြစ်နေတဲ့လောကရဲ့သဘာဝအဓိကထားဓမ္မကိုလေးစားတယ်ဓမ္မရှိတဲ့အတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မာဓိပတိယပฏิရူပေနဓမ္မကို အလေးကပြုတယ်ဆိုတဲ့စင်တူသဘောအားဖြင့်တัจจမစာရီတုတရင်သုံးပေါ်တို့၌ အခါရဝံလေးစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ဓမ္မကိုလေးပြုတယ်ပြုတယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုယ်အပေါင်းအသင်းနေပုံမှာဟာဓမ္မကိုဒီအလေးကထားတယ်ဓမ္မကလွဲရင်ဘာမလုပ်ဘူးဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတရားကိုပဲအလေးထားမယ်ကျန်တာဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာတတ်တုံးဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လို့ဝတ္တရားချုပ်ရင်းလာတာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဓမ္မပဲဂရုစိုက်မယ်ဉာဏဂရုမစိုက်ဘူးဓမ္မကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်လိုက်နာတယ်ရှင်းသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုဓမ္မအရာမသွင်းမဲ့နဲ့ဒီလိုလစ်ဟင်းသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းလေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာ လေးစားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မကိုအဓိကထားပြီးတော့ ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအာထုတ်တာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဟောဓမ္မကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ကောင်းတာတွေလုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့တရားအလေးလေးထားရမယ်မှန်တယ်သို့တော့ပုဂ္ဂလကိုအလေးမထားရဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုအလေးထားလွန်ပြီးတော့ဓမ္မသာလင်လေးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါဓမ္မမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အစွန်းရောက်သွားတဲ့အခါအလေးမထားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ် အဲ့ဒါလို့လေးမထားတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြန်တာဆွန့်ရောက်သွားတာမှန်တယ်များဘယ်တော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ပြောတာနော်ဓမ္မဒီပတိယဟောနောက်တစ်ခုကလာတယ်ဘာလာပြန်တော့ဆိုနောက်တစ်ခုကျတော့လောကဓိပတိယပတိရူပေနလောကကိုလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ စင်စင်တူတဲ့သဘောဖြင့်အတ္တနိစမိမိအပေါ်၌၎င်းဓမေစဓမ္မအပေါ်၌၎င်းပြိဘောလွန်မိုးရှုံးချခြင်းကဝင်စေတိလက်စားသွားတတ်သေးတယ်လောကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာသုံးမျိုးရှိတယ်ဓမ္မကိုအဓိပတိဓမ္မကိုဥတည်ထားတာဆိုပါတော့ ဓမ္မဓမ္မာဓိပတိကဓမ္မကိုဥတည်ထားတယ်ဆိုတာဓမ္မဆိုတဲ့အထဲမှာစီကံချက်လည်းပါတယ်ဥပဒေကိုလေးစားတယ်နော်ဥပဒေအတိုင်းလုပ်တယ်ဓမ္မကို လေးစားတယ်ကွာကုသလကာမပဋ္ဌတရား10ပါးလေးစားတယ်သူစရိုက်တရားတွေလေးစားတယ်ကိုကျင့်ရမယ့်သီလလေးစားတယ်တမာရီကိုလေးစားတယ်ဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဓမ္မကိုသာလေးစားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်ပယ်ထားတာဓမ္မကိုပဲအဓိကထားတာဒါဓမ္မ မိမိကိုယ်အဓိကထားတာကတစ်ခုဓမ္မကိုအဓိကထားတာတစ်ခုနောက်လောကဆိုတာကြတော့ကိုယ်ကိုအဓိကထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုအဓိကထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကိုအလေးထားတာလောကကိုအလေးထားတာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေကမတူဘူးပထမဆုံးကိုယ့်ကိုအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုအေးငါမဟုတ်တာလို့ရင်ငါပဲခံရမှာပဲ ငါကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကောင်းရင်ကောင်းမှခေါင်းပဲမှမရွေ့ဘူးငါကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါအတ္တဓိပတိယလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဓိပတိယဆိုတော့ဩဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းလုပ်မယ်ဓမ္မကိုအဓိကထားတယ်ဓမ္မကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့လိုက်လာကျင့်သုံးတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဒါဓမ္မဓိပတိယနောက်တစ်ခါလောကဓိပတိယကြတော့မဟုတ်ဘူး ငါမဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ငါပတ်ဝန်းကျင်တွေကငါမဟုတ်တာလုပ်တာကိုပရစိတ်တဝိတုသူများကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူများစိတ်ကိုသိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။နော်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တော်ပရိယအပင်ဉ္ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ငါမဟုတ်တာတွေတွေမဟုတ်တာတွေကြံမဟုတ်တာတွေလုပ်နေသူတို့ကငါစိတ်ကိုသိမှာပဲငါ့ကိုမြင်မှာပဲမြင်အင်မတန်မှရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ လောကကြီးကိုလေးထားတဲ့သဘောအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကရှောင်တာကုသိုလ်ကိုဆောင်တာမှန်တယ်ဒါကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်သို့တော့အစွန်မရောက်စိတ်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့လောကပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုကိုကိုကိုအလေးမထားရ ရောက်သွားပြန်တယ်ဓမ္မကို အလေးမထားရရောက်သွားပြန်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရ လောကကြီးတစ်ခုတည်းကိုသာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းကိုသာလေးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုယ့်အနေထားကိုလည်းကိုယ်လေးစားပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးသပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသာအလေးထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုလည်းချိုးနှိမ်မိတာလို့ဖြစ်နေတယ်ဓမ္မကိုလည်းပဲချိုးနှိမ်ရာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ချိုးနှိမ်မှုဆိုတဲ့ပြိဘဝလွှမ်းမိုးမှုနှိပ်ကွက်မှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဟာအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတာလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအဆိုးဘက်ရောက်သွားခြင်းကနေပြီးတော့ခုနကအကောင်းတရားကိုလှီးစားသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့လှီးစားမှုတွေဟာဒါမျှတယ်မကဘူးလောကကြီးမှာအများကြီးရှိသေးတယ်လှီးစားမှုတွေဒါနိတိအထက်ကတာမှာလှီးစားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတယ် လိစားသွားတာတွေအများကြီးတဏှာမှာခေါင်းကြီးတို့တွေထီးတဲ့လွန်တဲ့လိစားမှုတွေကဘာတွေရှိသေးတုံးလို့စဉ်းစားပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘဝခကြီးကိုရှောက်လန်းကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါအခြေခံလိစားမှုတွေကြီးတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့လှိစားမှုတွေကြတော့ဘသူတွေကလှိစားတော့ဆိုတဏှာကလှိစားတတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကလှိစားတတ်တယ်မာနကလှိစားတတ်တယ် တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အထင်နေအမြင်နေဟာမှားရင်းတဲ့အထင်အမြင်နေများတာဖြစ်တယ်ပေါ့မှားရင်းတဲ့အထင်အမြင်နေရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်တဏရဲ့လှိစားမှုကိုခံရပြီဒိဋ္ဌိရဲ့လှိစားမှုကိုခံရပြီမာနရဲ့လှည့်စားမှုတွေကိုခံရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာထဲမှာမျောယုံပဲရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာထဲမှာမျောသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒီကနေ့ထိအောင်တဏှာထဲမှာရှိနေခြင်းဟာ သူရဲ့လှိစားမှုကြောင့်လဲလို့ဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့လှိစားမှုတွေပဲပေါ့ဒါဖြင့်တဏကဘယ်လိုလှိစားတာတော့ဆိုအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတဏရဲ့လှိစားမှုဟာသူကကိုယ်တဏမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံတွေရုပ်နံခန္ဓာတွေကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမြင်မဲနဲ့ဘာလို့မြင်တော့လို့ဆိုရင်တဏရဲ့လှိစားမှုကဧတံမမဒါငါဟာငါဥစ္စာလို့ ဒီလိုမြင်နေတာလေအဲ့ဒီတိုင်းမြင်မမြင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေပြောနေကြတာအပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါဘဝငါမျက်လုံးငါနာငါနှာခေါင်းငါပစ္စည်းငါပိုင်နာဟောင်းအဲ့ဒါဘယ်သူကလိစားနေတာတော့ဆိုတဏှာလိစားတကယ်လဲထင်နေတာပဲတကယ်လဲထင်နေတာဟိုအပြောလေးတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လဲထင်တယ် ဒီအထင်အမြင်ကိုပြောက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ခွာနိုင်မှဒီအထင်မြင်ပြောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပဲဟောဟောဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အပြောနဲ့အတွေးသာဖြစ်မယ်တကယ်အရှိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူပြောက်မသွားနိုင်သေးသမျှကလပ်ပါလို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရူပံဘိခွေနတုံမကရုပ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတံပဇေထ အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဖယ်ထားလိုက်ကြစွန့်လိုက်ကြစွန့်လိုက်ကြလို့ဆိုတာရုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်လိုက်ကြလို့ပြောမတွေ့ထားနဲ့ရူပံရိခွေနတုံမကရုပ်ဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတံပဇေထဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ကြလို့ဒီလိုပြောတာစွန့်ပစ်ရင်ဘာဖြစ်တုံတံဝောပိဏဟိတယဒုက္ခယဝိတတိအဲ့ဒီလိုစွန့်ခွာနိုင်မှဟိတဒုက္ခလုံးဟာဖြစ်မယ်တဲ့ အခြေအနေတွေကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်နော်ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားထို့တူပဲဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကိုလည်းပဲငါခံစားချက်နော်ငါပြောတယ်ငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလာပြီးတော့မဖြစ်စည်းနဲ့ဟောတကယ်လဲငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလို့ပဲဒီလိုပဲထင်တာပဲเนาะငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလို့ပဲဒီလိုပဲထင်အဲ့တော့ငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ညစ်တယ်ငါရဲ့စိတ်ညစ်မှုဟောဝေဒနာပဲ အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းငါဟာလို့တကယ်ထင်းနေတာဘယ်သူကလှိစားနာတော့ဆိုတဏှာကပဲလှိစားနေတာပဲရသော်ဘုရားကဟောတယ်ဝေဒနာဂိခဝေနတုံမကံဒီခံစားမှုတွေဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးခံစားမှုတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့တံပဇဟထအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့မထားနဲ့လွတ်လိုက်ကြသူပြောတာနော် တံပဇေထဝေဒနာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြလို့ဆိုတာဝေဒနာကြီးကိုပြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုငါဟာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေ့ထားတဲ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာဒီလိုဆိုလိုတာနော်တံဟောပိဏဟိတယဒုက္ခယဘဝိတ္တိတဲ့စွန့်ပြစ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့အေးငါဟာလို့တွေ့ထားသမျှဘာဖြစ်တုံဆိုငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါလူတွေမှာ ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီပျော်ရွှင်မှုကထာဝရပျော်ရွှင်မှုမှမဟုတ်တာပျက်စီးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တုံဆိုတောကဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ငါယုတ်လို့တွေ့ထားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒီယုတ်ကလေးကဖောက်ပြန်ပျက်စီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်လာတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်လုံးကိုငါမျက်လုံးလို့တွေ့ထားထားသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးထဲမှာတိမ်ကြတာတို့ဘာဖြစ်တာတို့ညာဖြစ်တာတို့မျက်လုံးပျက်စီးတာတို့ပေါ်မှာဆိုရင်တောကတွေရောက်လာ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကတွေ့တာမှုကြောင့်ရောက်တာလို့ဒီလိုဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ထားမယ်ဆိုအိုးမျက်လုံးကလည်းရုပ်တက်တက်ပဲတကယ်ကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာပဲငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဘာဝတရားပဲတနေ့ကျရင်တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတွေလည်းပြတ်သွားမှာပဲတကယ်တော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါငါနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ထင်နေတာဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကရှင်တန်ထွားကျိုင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးဟာရော့ကျသွားငါဟာဆိုတာရဲ့တဏှာရဲ့လှည့်စားမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သိလာသည့်အထိအောင်ဝိပဿနာကမ္မထန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီထိအောင်မရောက်သေးဘူးဆိုတာဘာမှတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်သေးဘူးเนาะမဖြစ်နိုင်တာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပါများလာလို့ရှင်ဖြစ်လာ တွေးတောပါများဆင်ញင်ပါများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာရအဲ့တော့ဖြစ်လာသည့်အထိအောင်တွေးတောဆင်ញင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ချရမှာတဏှာပျောက်ခင်းသွားသည့်အထိအောင်နောက်ဆုံးမှာလျှော့ချနိုင်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြင်မကပစ္စည်းတစ်ခုကိုပဲငါပစ္စည်းလို့တွေ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမပေးရမကမ်းရနဲ့နှမျောတွန့်တူပြီးတော့နေတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့နေတဲ့အနေကိုဘာနဲ့တွေးတုံဆိုတဲ့အခါကျဩပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရနော် ငါသိသွားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲဖြစ်မှာပဲလှူလိုက်တာငါကုသိုလ်ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဆုံးလွတ်မှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုတရင်ကအပြင်တော့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာပဲဒီအတွေ့ရလေဒါကြောင့်မို့လို့လှူနိုင်တန်းနိုင်တာပေါ့အလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လှူနိုင်တန်းနိုင်မလဲလှူနိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအတွေ့အကြုံမို့လို့ခိတ္တခဏခွာနိုင်တာသို့တော့ဒီအတွေ့ကြီးကအမြဲတွေးနိုင်သလားဆိုတော့မတွေးနိုင်ဘူး အဲ့လိုမျိုးလိုပဲရုပ်ခန္ဓာတွေပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတွေးနိုင်အောင်မြင်တဲ့အမြဲမြင်တဲ့ဟာကိုရှာလုံနိုင်အောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတဏှာရော့ကျသွားတဲ့အခါမှာခုနကငါဟာဆိုတဲ့အတွေးမတွေးတော့ဘူးယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဏှာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်တော့မှငါမျက်လုံးဆိုတာလည်းမတွေးတော့ငါနားလို့လည်းမတွေးတော့ငါပိုင်နာတစ်ခုမှမရှိဘူးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာ သူ့အလိုတိုင်းသူ့ဘာသူသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အရာပဲဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်ချိန်တန်ရင်ပြက်သွားမှာပဲလို့ဒီအဆင့်ပဲသူတို့စဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေးတော်တော့ဆိုသူတို့မှာဘဝကြီးတစ်ခုရထားလို့သာနေရတာနော်ဒီဘဝကြီးရဲ့ဝန်တုပ်ဝန်မိုးကြီးကအမတန်မှကြီးလေးတယ်လို့ယူဆတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကြောင့်မို့ဟောတာနော်ဘာရီတော်ဘဝဘာရိန ခိရိဥ္စာရိတောယထာတောင်ကြီးကိုထမ်းထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဘဝကြီးရထားတာအမတန်မှ လေးလံလှပါတယ်လို့ဒါဒီလိုမြင်နေမှတော့ယူချင်မှမလားအဲခေါင်းကြီးတို့တွေအမတန်လေးတဲ့အထုပ်ကြီးကိုထမ်းလာတဲ့အခါမောမောပန်းပန်းဖြစ်နေဒီအထုပ်ကြီးကိုဆက်ပြီးထမ်းကျင်တာလားလွန့်ပစ်ချင်တာလားအေး နောက်ဆုံးမှအမြင်ရလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အထုပ်ကြီးကိုဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းလာတာနော်အဲ့ဒီပြစ်ခြင်းလာတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်မျိုးရလာမှဒီတဏှာရဲ့လှိစားမှုဆိုတာကုန်သွားမှာတဲ့အဲ့ဒါလေးရင်တတတာလုံနေလို့ကတော့မရသေးဘူးနော်ဝေးသေးဝေးသေးတယ်နော်တတတာလုံနေတတတတာလုံနေသမျှတော့အထုပ်လို့မထင်သေးသမျှဝန်တော့ဝန်ဘိုးကြီးတို့မမြင်သေးသမျှတော့ဒါလေးကိုတွေ့တာနေကြအောင်ပါပဲ ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့တဏှာရဲ့လှိစားမှုဟာအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လှည့်စားလိုက်တာရုပ်လည်းငါဟာပဲဝေဒနာလည်းငါဟာပညာလည်းငါဟာပဲသင်္ခါရလည်းငါဟာပဲဝိညာဏလည်းငါအဲ့ဒီငါဟာဆိုတဲ့အတွေးတွေပျောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတာရူပံဘိကဝေနတုမကံဝေဒနာနတုမကံပညာနတုမကံသင်္ခါရေနတုမကံဝိညာဏနတုမကံ ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်တို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအမြင်မှန်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကလိုက်နာပြီးတော့ဖျားဆုံးရတဲ့အတိုင်းတို့တွေငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်တယ်အခုဟာကစဉ်းစားကြည့် ကိုကနုနုပြိုပြိုလေးနဲ့တတက်လုံးဟောလာနုပြိုတဲ့အရွယ်ကလေးနဲ့လှလှပပချောချောကလေးနေချင်တာနေလို့ရလားမရပါဘူးငါဆိုနေရမှာပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးသူဟာဖြစ်နေတယ်နော်သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပဲခေါင်းမိုင်ကစပင်လေးတွေမဖြူချင်ပါဘူးဆိုဖြူလာမှာပဲသွားမကြိုးချင်လို့ရောရရလားမရပါဘူးဒီလိုပဲတခုမှကိုဟာဆိုတာမဖြစ်လာဘူး ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကိုကိုကငါဟာငါဟာနဲ့လုံနေတာအမှန်တမ်းဟိုတဏှာရဲ့လှည့်စားမှုအောက်ကရည်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်950ဇက်ထဲမှာမရှကဆိုတဲ့ငှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ရဲ့နာမည်ကသူကမရှကမရှကဆိုတာသူကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငှက်ရဒီမြန်မာလိုပြောပေါ့လေမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါ တစ်ပင်တစ်ပင်ကအသီးတွေတီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ငှက်တွေကလာပြီးတော့အသီးတွေမှဲ့တဲ့အခါမှာတစ်ပင်ကိုဝိုင်းအောင်ပြန်ကျလာပြီးတော့စားကြတောက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီမရှတမရှကဆိုတဲ့ငှက်ကတော့ဒါကငါဟာဒီဟာကငါဟာ तू ကရှောက်ပြီးတော့ငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့အော်နေတာ तू တတိကမစားလိုက်ရဘူးလေငါငါမအော်တဲ့ကောင်တွေကစားသွားတာ तू ကတော့အော်နေတာပဲ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအတူတူပဲငါဟာငါဟာငါဟာဆိုရင်းကနေပြီးတော့ပိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးသေသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူကတော့ငါဟာတော့မယ်ကြည်ရတာနော်နောက်ဆုံးပြစ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့တဏှာရဲ့လှည့်စားမှုခန့်နေကြတာအမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါမာနရဲ့လှည့်စားမှုဆိုတာရှိတယ်လေမာနဆိုတာထင်းနေတာ ငါလို့ထင်တဲ့အထင်မာနပဲအေတောဟမတမိတော့ကိုယ့်ကိုငါလို့ထင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါစွမ်းနိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ဒီလိုထင်တာမှမာနဆိုတာတွေကဝင်လာဝင်လာတဲ့အခါမှာငါလို့ရင်ဖြစ်တယ်တို့ဒီအတွေးတွေရောက်လာတော့ငါလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့ငါလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်လို့ဖြစ်သွားတာဆိုပါတော့ လူတွေကပြောကြတယ်မို့လားတရေပင်လေးပါလေးတစ်ပင်လေးပါလေးစိုက်ထားတယ်ဒါငါစိုက်ထားတာငါစိုက်ထားတာဆိုတာကိုယ်ကတရေပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့စိုက်ရည်တက်တီကိုယ်မှာရှိလားဆိုမရှိဘူးကိုလှုပ်ပေးတာဘာတော့ဆိုအစီလေးကိုမြေကြီးထဲချပေးတာပဲရှိတယ်ကိုလှုပ်တာမြေကြီးကိုတူးတယ်တူးပြီးတော့တရက်စီကိုမြေကြီးထဲမြုပ်ပေးတယ်ဒါပဲကိုလှုပ်တာဒါပဲဒါပဲလို့ပြောတဲ့အခါငါစိုက်တာမပြောဘူးလား ငါစိုက်တာလို့ဆိုတယ်ငါစိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါအပင်လို့လည်းပြောတယ်ငါလှုပ်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ကိုလုံနိုင်တာဘာမှသိရှိတာမှမဟုတ်တာဆရာဆရာအကြောင်းတရားလေးတွေနဲ့စုံစည်းပြီးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသာလေငါလှုပ်လို့ရတာဟုတ်ဟောအိုတဲ့အခါကျတော့အေးမအိုအောင်နုပြအောင်လှုပ်ဆမ်းမလားငါလှုပ်ငါလှုပ်တာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးအဲသပင်လေးဖြူနေနဲ့ဆေးဆိုလို့ရကောင်းရနိုင်သေးတာဟောနော် အဲ့တော့ငါလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဒီလောက်ပဲရမှာပဲသာဝရရတာတော့မရှိဘူးလေအဲ့တော့ငါမလုံးနိုင်တာတွေအများကြီးငါလုံးတယ်လို့ငါလုံးတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာမာနရဲ့အထင်ပဲဒါမာနရဲ့လှိစားမှုလို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အေးနောက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှုကြတော့ကြည့်ငါအလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသာဝရတည်မြဲတဲ့အတ္တဧသောမေအတ္တ ဒါငါရဲ့အတ္တပဲလို့ငါရဲ့ခိုင်မာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဒီငါဘဝကိုတိဆောက်တာသူကတိဆောက်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားတာစိစဉ်ဥစ္စာတွေအကျိုးတရားတွေကိုခံစားတာလူဖြစ်ရင်လူစိစဉ်ခံစားတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့အခါနတ်စိစဉ်ခံစားတယ်မြမာဖြစ်ရင်မြမာစိစဉ်ခံစားတယ်ဒီခံစားသူဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောဆိုတာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှု ဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှုဟာဘလောက်ထိအောင်များတော့ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှုက20ရှိတယ်ပေါ့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးသင်္ခတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုး၄မျိုး၅လီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ20ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တာပဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ ရုပ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုငါလို့ထင်တယ်ဟောဇဏ္ဍာတွေကိုငါဟာလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ထင်မယ်ငါဟာကငါကဒီအတ္တဆိုတာကရုပ်ဝေဒနာတို့ရဲ့တရားဖြစ်တယ်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ကအတ္တရဲ့တရားဖြစ်တယ် ਨੇ အမျိုးမျိုးဖုံဖုံလေးမျိုးလေးပဲလေးပဲလေးတန်ကစဉ်းစားပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်တွေမှန်သမျှဟာမှားရွက်တဲ့အမြင်တွေကြီးပဲတဲ့ အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တွေဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မှရှင်းလင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်ဟိုရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှုတွေကြောင့်မို့လို့တတန်တရားလုံးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေမှားရင်းတဲ့အမြင်ကြီးကိုဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့တန်တရားထဲမှာလဲကြရဒါလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့လှည့်စားမှုဟာအကြီးအကျယ်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့လှည့်စားမှုမခံရအောင်မလုပ်ရလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိ မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မြင်အောင်တမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ကိုတွေးဖို့လိုတယ်အေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့တွေးပြီးတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့စကားပြောရမယ်မှန်ကန်တဲ့စကားပြောပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဘဝမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရလဲမှန်ကန်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်ဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ တမဝါယာမရှိရမယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တတိနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်တမတတိတတိရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာအရေးပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှ အမှန်သိတယ်ဆိုတာလာတဲ့ဟောမဂ်ခင်၈ပါးကိုယ်တဏ္ဍာမှာထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ထူထောင်ခြင်းဖြင့်အမှန်မြင်ခြင်းဟာအမှားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲခုနလိုရူပံဒိဋ္ဌိနတုံမကံတံပဇေထဆိုတာအမှန်မြင်တာပဲလေမြတ်စွာဘုရားက အနိစ္စရူပံအနိစ္စရူပံတိပတ္တတိတတ္တဟောတိတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့မြင်တာဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ကိုကနေပြီးတော့မမြဲမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုကိုကသွားလုံးလို့မမြဲတာမှမဟုတ်တာငကောကမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မြင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့မြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကိုမပိုင်တဲ့အရာကိုမပိုင်ဘူးလို့မြင်တာဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိမှတဏှာရဲ့လှည့်စားမှုလည်းကင်းနိုင်တယ်မာနရဲ့လှည့်စားမှုလည်းကင်းနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့လှည့်စားမှုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့များကာလပတ်လုံးတဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာတဝဲလေလေနဲ့ခံကြရအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဆိုးတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုတွေကိုမခံကြရအောင် ုန်းကြီးတို့တွေမကင်၈ပါးကိုယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးတိဆောက်ထားခြင်းထို့သောတိဆောက်ထားတဲ့မကင်လမ်းမအတိုင်းလျှောက်လန်းခြင်းဖြစ်တာလေအလှည့်စားမှုမခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမကင်၈ပါးမေရှိမပฏิပဒါအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းဖြင့်အစိုးတရားတို့ရဲ့လှိစားမှုများကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း